nti ebintu bibiri ekisooka ave cooled down the situation hmm. nti abantu mbalaga hope hmm. nti ono si yabikola is doing something otherwise tuli mumbeera nabaga nti uganda embeera gyerimu eringa enyumba omuli ebidomola byamafuta ngaomwana azonza akabiriiti yeluuku kyobala nabandisa akatabo kange wanembagamba nti abafu abava mu kinana mulabwe bazina nga bazinaku nsuwaeri muomusenswera eswera eh, yanti ye bokisi <laughs> bokisi yobulwaeriko omusoto ogulimu enswera mm. nembaga situation gyetulimu mwe temugitegeera lwaki bazina abafu abekinaana eh, anti byemukola byaliwo mukinaana mm. how to explain the wave of insecurity the terror the brutality unleashed by security forces nolaba poliisi egenze mukatale neyiwa enyanya neyikolaki naye nga the matter is simple tewali kinene nnyo tebanoonyamu bayeekera tewali bibajjamu nanyini katale abagambye temunsasula hmm. a matter that would be addressed by eroko rdc nti kakati mumwe temusasula omusajja tayagala kutunda katale hmm. no omusajja temusasula lwaki temumusasula kati mutandike omusasula call the police kisoboka oba polisi nayo erinda opportunity omanyi kumulembe gwamini abasirikale bagendanga nyemakerera okutta abaana naki ti omuntu atasoma ayagala akubeko kuyasoma era mwabakyala bweoba yagala okubba omusajja omumalego hmm. mugende nsoma makerere mm. tukwana bemakerere kati tamala ate zo certificate azimanyi naitete kati yayo tanyanyi oyo ja mukulu mumakubanga abereri mukwewana tetukwana bemakerere okompasetinga kuyasoma makereeali makerere kyovaolaba abaana babagagga buli omu amulwanira kakati why is this it appears as if nti polisi ebeera yiching okukuba I don't know whether the president is aware nti barracks yensambya talina masanyalaze namazzi bweba bateeka kuyaka kati omusajja oyo ajja mukatale hmm. mukazi we talina manda manda kagula sente mmeka ensawo mhm. yamanda lwaki oyomba nga akusokola <laughs> naye ate nabo banafu eh. poliisi saako na kati ekyabasalako emitwalo kumi bukyakayibula agenda nayeziyambaaniagirina eh, eh, teziriyo must be a very powerful person kubane president azogerako sabiti yasanga bazisoroza naye tazogerako mumanyiku abazungu kyebatukola wano mm-hmm. abazungu abasoga webatta bishop hanington batusalira amagezi mm. kuba nebusoka bazisasulanga naye mu buganda batekawo egundi etikiti e, yomusolo bagitanga eyolusanvu mu ataano nga industry e, e, yemu nekitundu zakusasula kutta muzungu eh. oba abaserikale ba polisi bataani hmm. oyo gwe bakompasetinga buli mwezi emitwalo kumi naye abasajja abayina emundu abafumula tiyagasi ababba ayinaki ayina nyonyi <laughs> nga tebasobola wadde ebintu byetunuulira eh. nti kati kati oyo ababba ayina ddogo <laughs> abamyusiza bonna bonna abakambu wano abalayuki hmm. abo ne bajja mu lugja lwe nga beekapise bwe batyo ayinza okutazijjayo <laughs> you see ther things kakati museveni muyamba nnyo hmm. ekyokubiri nti president mpa abantu hope nti president yadda agera naye ali frustrated bwekye bamugamba tindi processa yamba gwe naye fe atuye saitingira abantu bo bamugamba nti gwe omwenyumirizaamu olwokuba eh. akuyamba nakakkanya eh. obusungu bw'abantu eh. naye fe ate atuttiramu nunula kimu ye abalala bonna tonunula ate nga yakulira enaaremu ah, nabo banunuliremu gambye bawozanga mbw ate musaati babbirani a company was allocated money to provide milk teziwaayo yampako yadde ekikumi singa yakuwa biriyoni etaano zebasasula woteri etakola yagenda wakaliisa mu pologulamu agidibuting kaliisa kyeyatuuseeko teyakitegedde ate bwadduka ne sente zaabo tebwamuwako yadde ekikumi ne mubulye nti kaliisa abo abaana sente bazisoosa wange nga tawuliza atudde mu ntebe ife nga tudduka kakati nkugamba nti amusingirize ndi waredi mu bintu byabwe ebyo byebakola tikakati pulezidenti museveni akugamba nti ajeewo local defense kakati local defense abataddewo kuba nabaga nti mulimu ebintu ebitakyuka local defense byekola byebagitendekera omuntu yenagaa nti local defense eddemu empisa kudirambw eruma e, babbi nogiga nti ogikuulemu amannyo <laughs> local defense minus violence eyikozi civilian netwogedde eh. ne kawagga abaduumira eh. agambye nti ekyaleeta obuzibu hmm. babawa emirimu egitali gyabwe hmm. bo baba training akola <coughs> mirala kawagga kawagga wumulako kawagga kawagga kawagga naye amanya ago agamu tutandika okugayita hmm. ekuba eh, gatufuulya ddala ngaabasiru how long did you take to realize kati kawagga ayawakanirawa n'omusajja w'e busoga eyawasa musajja munene bamala ennaku nnya nga takiisingangako <laughs> tanoonyangako kkuba lya wano lyaziba kamese tambula yali amugumiinkiriza mugamba mulwadde lwadde <laughs> muko how long does it take senior army officer like kawaga to realize nti ka lukumi mu bibiri kenalese tekeeti katanulu y'amatafaali kawaga tukumyeko mu ngalo <laughs> you don't onla shame yowa selves you also are same your military ranks ranks bajenga bazichime yo degree bazichime namanyaga ebikaba gachi lwacho mukubira mungaruka waga yes don't defend an defendable things mm. local defense is doing exactly what it's supposed to do and it has been working the same way it has been working kawaga let me tell you an intelligent man like me what has changed is that during the fight against kayibula the police was discredited sentene ziweebwa amaje ezakalugu eza security zonna shifted from the police hmm. nebateeka ne local defense to deny to, to discredit when mm. the hmm. mafias are operating they mm. use malice mm. today nga tugenda mu kalulu kakati the, the local defense and the military mm. bebadiscreditinga mm. Mm. ebyo bifaananyi bukedde byakubanga bajimbye abantu byaliyo bo babitereka bamafiya mm. kakati what is happening nti department zonna eza police construction yani amaje gaziwamba but the man is there the man had already gone to the military now you must discredit local defense and the military so that the money goes back to the police ekyo kawagga kyatamanyi naye mundabayo ababeerudi tebakoze buli bugwakyebabatendekera kyekyo katonda yatanda embwa erume toyita kugamba nti embwa era ekyo kyakugambye eh, twabatendeka balume babbi eh, balume bana abasabamasekaintimidation eh. bakwasi babakaziabakwata abakazi anti intimidation hmm. kutiisa bantu hmm. kunyaga kukola ki nobody in a special forces e kenya bajita general service unit nti you bring people military oleta abasiru abatamanyi icc abatatya kufa abatamanyi nti bali batta is a strategy by good strategy yo netubera nayo nti mukiseera kino balamu yakola bad black abani people who don't have a future abategavu tebabalina mwena alemu abagenda okuvuganya kubavubuka temulimu atalina degree why do they avoid the educated people the intellectuals why yes era kati mutani wange mubadde bamuwa 50 million ne mugamba 50 ziliyo labe energy eh, again ayino kulemerayo eh he must stay there bali bamugamba vive eh, eh nganze tebazimpangako <laughs> we bazikuwa bo muntu nyendo muntu namugambe gwe gwa bayite bajite tamata wana njabatira bwire hey. Eh. that young man must remain in people power why baba de bamunga milioni 5 aveyo zimpangako even if he had gone to upc yali sigadeyo kubanga nze kasetu tula yes i tell you i'm developing scholars my children must be more informed and intelligent than me they went through good schools nze naita makomagiro ndolecho mm. mbali i respect them <laughs> makomagiro yes hey. Eh. i respect them bama la kubusabo mm. bawandika ko kutaka ngomala kuandika kutaka nodda kabao gwabira bako mm. nga desike elimu ekinankani ebituli nese waso wasobola kujja Kampala high okuganya naba naba bako bigezo kwali wechi twali kunacho enterekiti mm. ngebigezo bisula ku police ne mvumbo my first word to hear chikambo mvumbo mm. nga tukola bigezo bya P7 nga babuza mvumbo kweri examination yes, were distributed a day before nga bisula ku police station bisuze yo lwalero <laughs> balabe nga ebbaasandala nga yabadde envumbo kati eriko kawunga ngaeriko sitaki wamuwogamuwoga <laughs> yes tajja kuvaayo mm. ne maama we yagenda mu dipi tajja kuvaayo wayi nti bajja gamba nti oyo asimayo abantu to it will have a bearing on our family members to those ones are not committed if it is wagala family ga yabasebagala we have to maintain our family dignity tetugulwa erezi ebatawani yabwerezi kankubira esimu nti bala muzimanyo nembazingirawo that boy will remain in the people power mm. kati mbagamba nti bakawagga kyekibalema the problem is not local defense omusajja omu yagenda yagenda walesoyinka yawandiika nagamba the problem is not nigerian food the problem is not the air they breathe. The problem is not the, because they carry guns, de describing the Nigerian army. The day they really realize that the country can develop without an army officer, they will surrender power to the civilians. When so you can be one, you can go get a magic in Nigeria. Tomorrow hmm. was Ntiba Anjaulu, Ntiba Sempe Wondala, Ntiba Inachi. naye bayine egume nga bwolaba bamafiya ti mafiya eh, eh, yalwala obulwadde bwa pusi ti abalala mesi nebolikolagana nabo nebokola nabo nebokola otya kakati folas tetuzisidda ku symptoms no there was no reason why the police could unlish eh, gundi vent out brutality mukatale kegini ke nendaba omukazi simanyi ayambadde byamajembu simanyi wenaalemu oyo balimu byenyanya bensujire bamubaifm <laughs> oli omukyala gwogamba rdc ate yakulira eh? mbabuulya nembagamba mm. nti me wa how have helped the government mm. what i have demystified the opposition opposition nze njisinga te nokwogera ebyokulisayirira gavumenti andi nepakegidiwe owopposition hmm. eki nabagamba ti bobi wine yagenda kugundi okwo nakolyako konsert yafuna emitwalo gyabantu esatu mu enkumi bbiri hmm. nze akatambi kange kateweza emitwalo etaano kaba kansaze ku tivi kwabaddeko abantu bemika yestade uh, ogenda mubantu ebemitwalo emika eh. hmm. wayi nti mu byobufuzi tubayita the voice of wisdom oba the voice of reason ate president nandekawo those people who can give positive criticism in government to government kyembagamba nti enalemu ekigyononye ko kasingi toyinza kuddira muntu ne baaka bencha sekikubo nti naye omutwala mu cocas cocas should stop at cabinet kakati has a result teboogera mu parliament abantu bajja kubuuliza nti naye bwosoma hansadi ebiteeso byonna abopozisoni bwe bayogeranga kuba wano wabagaana okwogera how are these people passing these bills toyinza pate yerekerawo mekanizimu hmm. eya kuritisizimu naye bo bano bagamba era gundi gundi kabinenti nejja nankobirwasa ekibiina kino okukimalawo amuteringeyo atyaase ekibiina kyali naali munankabiro ate nze ndaba yasinza okukizimba teri kirala siturakicakubanga yabakumakumapalament nogeno nosaba sente nokola ki no is not kati abo mbagamba erida we have a structure kan you convince me nti mukatale kebusega temuli waiso who saw it building kubanga kyetulina okwewala mbagambi uganda gyetulimu eya covid-19 abantu bavuwadde mubalimbye amata mubalimbye emmere mubagalidde kati babalotinze babalotinze bavayo bufi and it is dangerous nti these people are testing on tear gas what will you use again mamba onoleta ki mamba kwamavayo ate kyemutamanyi mm. mm. nina evidence mm. aba opposition yabo nabo bali mu ddiiru e, e, ekolesa amakampuni agaleta tiagas wano babagula nti genda okyankalanyemu nebakyankalanye ne balya ku sente katiagas takyatunda eh, balina eh. diru ne kampuni ezikola tiagas these people don't believe in preemptive people want nti why don't you provide a solution very quickly ku katale k'egindi tiyagasi tajja kufuluma abayindi wano nga bagala okutunda ebikwaso baganyukanga envunza mu bantu zaberanga mubukebe <laughs> neziruma abantu abayindi nga bakajja <laughs> abayindi bwe bali baagala okutunda amabaati hey. Eh. baatekawo ekibinja kya nankasa mm. nga kikuba ku kyalo mm. mwenna mugende mulabe ki nga mulimu omusajja amayembe gazi nabwegati galinga gante bwegati mm. Mhm. kaakati ngaabookerezi bazze nabo asonist abayindi nga eh, nga baleeta nankasa nezina mu kitundu endulu nezivuga mm. kaakati ate nga abookerezi bazze nabo ate nebookya amayumba nogenda omuyindi nakoga nti e, nyumba yayide oyina mwanyi gwe nkolema ndebe mm. basoka kuzimbisa ndebe nti olina endebe tukuwama naye nvunza baali bazirimirawaakana abayindi hmm. batandika okulunda emisota gibo hmm. gy abagundi baveemu n'obukyafu hmm. abazungu gavana eyaliyo e new deli naga nti mugule emisoto egyo buli asa omusota tumuwa sente batandika ogirunda mhm. indian started rearing snakes for commerce gavana agenda okitegeera nga sente ziweddewo kawumpuli yali atta abasoga nga abamalawo hmm. ne bagamba abasoga mutembe bane bagaana fofiri zikoze eki gavana naleeta ekiteeso nga omukira gwemmese bagugula bwoleeta omukira mu kyaki oguteekamu ofatole mubirabo ebirabo byotuleeta <laughs> nga gwoyina mukira gwa mmesegu eh. ebirabo byotuleeta ewuwo kitaffe atwagala doza bayimanga nti emikira gyotuleeta kakati gavana did ah, ah. gavana yaddiranga emikira gyemeseji abasoka gyebaleese mu ofatole n'abwabwamu sente eh. as a result many schools and churches in Busoga were constructed using Mikira money. Because the Bazungu decided that a message that Jeko Mukira Ewona. So abantu bedda baali bagezi nnyo omusajja yasooka okugula akabiriiti hmm. akabiriiti kasa yakagula bwati omuyindi yakasazaamu bwati n'akamuwa kati ye atwalira mukazi we baddukanga kulaga bakazi baabwe na baana famire nga bwegenzi kakati ye yalowooza omuyindi bwe yakakoleza n'akazaamu kati naga nti ako kakola yagenda mukuba bugira bwati yalowooza nti atesitinga <laughs> eh, kakola akakola agenda okutuusako ekibiri ntewe omukyala nga kiweddemu kuba asaza alonakanokakola when you look at those people eh. wakwatanga omwana wo mm. mukunja mm. asomye nemukere wa patero mm. omusajja omuganda yatundanga emwanyi mwaka omulundi gumu nasasula abapakasi nagulyako bakazi bekadi eh, paka mwaka gujja mm. kakati yazijjangayo naziteka ku kyabulamiti motoka baziitanga kyabulamiti najja wa patero mm. patero namutulira bwati oyo mwana olese bwaki ah, mulese omwana ambalire yasoma yasoma wa ndese kwati ombuliriza patero nga japima mm. ekutia ngomwana akubulira nti yalatiri kinana daba mwana tamanyi kubera latiri kinana mutano naye ngaomwana kyayogedde kituufu mm. yalatiri meka kinana ngaleta ekutia eyokubiri latiri kyenda mwana abadde ki oyagala kuba tatawo latiri kikumi kumi Eh. kati kitawo kukutiyeeyo okusatu wakugambira mwana wange mukunja sirikale kapatera oresiga patera patera amale ne patera sakulifaisize kuti yezi zoka kuti ye namba ate kitabo agenda kuvuma ne kumwenge tuwereza baki bano lwaki lubatwala mu ssomero bana bana tusomera baki kumbe patero eh. yeyongeddemu ettaano ekumi asobole okugjawo omwana yeyepimire eh. kakati bano babati bulaka mubatenda hmm. eh. nti batunze ebyabwe naye ekyalo najja nankumbi kyazimbirwa bakazi bamalaaya bebakizimba mm. eba babuuzanga nti wajja naki nagani najja naki olowooza najja nakinene mm. mm. egwengoka eh, nti bajjanga naye adp <laughs> waliyo emisiri mingi okutumaonajja nankumbi wali we misiri oliita lubowe wali emwanyi gye baali maamawajjanaki eh, eh, eh, ne batumayo najja nankumbi ate nina ekirala bakazi bamalaya bebazimba najja nankumbi therefo nti buno obukodyo temubutegeera hmm. why do we use unwarranted tear gas is a means of buying tear gas some aposition mps uh, on the list of people who provoke the public into riots bakubetia gas baliyeko I'm telling you. Bali makampuni gabawe kusente. Is, I have evidence. So what you know ya bintu bino mbagamba. Nti government structure cannot bali tireke a fire, fire brigade. Government cannot be reactive. Government kwa inabambega. Tikakati mkugama. Nti abasajia wumutawana kati. Bwemba mbala politics wa Uganda opposition. besige wamanyi ne lukwago wamanyi mm. ate bobi wine aa talimu kubanga what makes lukwago mm. nti lukwago agenda mu kanso mm. kanso neyita ebiteeso ye nabikwata bwati si bibye nagenda gyebagobye abantu mu nema nema gyegobye abantu nagaa nti kansa egamba etya kansa ruling gyetwayise egamba tebajja goba bantu abanema betereze hmm. nebamukubira mungalo nazi nendongo nanm tayawula museveni na nema hmm. nze mbyawula nti nema teyinza kubanga yaleka abantu nema is a new thing but forest authority naki yaliwo why don't we use the unula style yinula ebikondo byayo webiri nti eyita wano ate mwanange tebabijjamu nakyewuunyo balwaki tebabibbamu anti byakisemi nti ate kale banabitunda eh, tebaali bekubya emitayimbwa nebakijjamu oh, biteekeko amasanyalaze ba <laughs> wafeewo basatukwatako <laughs> naye yinula ekulaga nti ni fyuca tejja kuyomba nabantu nti nabakompasetinga ne mugenda kubanga ereka erambyewo wat prevent gundi forest authority nema okulamba nti eri yonna yonna yo batutteyo under distribute let us preserve this one lwaki abanema bo balabikayo ngaabantu banoka kasooli babawa sente nebalima mubibira abantu bebaba ebijanjali bebe bigize negajja mutayimbwa nayentemwina naddogo abonna bewunyiza abo abagonde abo abakatalekebusega e akatalo lyakayingira teri bulamu naye e- terikola bukozi eryabwebalinamu omutwe gwendigo yebitege eyendali akatale akayitibwa akatale abo tebalekubya amasasi abasirikale benyini nebaba balinamu endigaakayitibwa akatale akatale akayitibwa akatale nze bampeemu omudaala <laughs> alizibampemu omudala <laughs> bakwemu omudala zibampemu omudala tukafuula akatale eh? olaba akayingira eh, akusikatale hmm. abasirikale betunuliza emundulabaforestoolity bebatunda ebibira yes kakati kitegeeza ki pulezidenti yabagamba nti amakolero agagenda yedda gumugaleke but protect what you have mm. abanema bebakuwa permission abanema bebakuwa sente neba nevabula uh, kakati ono wa government ekibi kyaina nti atunulira nema ntizega nti ali president yalagide tuteka mu biragiro bya president ebyo ku mu butonde bwensi dwaki tuteka biragiro bya president mu kumuwa akalulu video jokozesa nti president tuteka naba local defense tuteka mula ii president nabaga mu kubaba kaza abembuto nabagandi waliwo akasajja kali busoga naye bakajewo kamuli Mm. akabadde kwogerera poliisi oba bakayita kakayire mm. nabagandi kakayire mu byempulidde ayogera kyayina ekirimu amagezi nkufiira ya poliisi ne yunifoomu nengatto n'omusipitayina yali talinawo <laughs> nembaga nti kakaire nga wamutunulidde bulungi ayinza okubanga feesi ye yali yacapati esiiridde ne bagiwumulamu ebituli byenyindo n'amaaso amazima genyini omukazi bamukuba kulod broka ne bawe ngaomukazi mm. agenda kuzaala eh. omanyi bwekagamba mm. bayise ku lod broka mu bukyamu tubalinda bawone tubasibe ayo human being mm. <laughs> <laughs> mbamaze obakuba kubanga mwino kitegeera <laughs> babavunane mwino kitegeera mm. we are not used to this situation any ugandan who goes to europe ayina ebintu ebyolaba nti you cannot enter a train nga tosasudde mu uganda twamanyira kusasula ngaotuuse muzimpeereza omanyi banyira okukwatira mu training nga tosasudde mm. mu supermarket nofuluma kati nti nakabiti yange ayifasiti pe omuntu yenna nsooka musasula sagala kunkwata bitogi kakati muyinza okuwairiza omusajja nti yali abbamu are we used kukusasula before oba kusasula afuta afuta nga tufuluma awo nga tufuluma awe wabeera wabaate twerabira <laughs> twerabira so kakati ebyo byonna byemwogera nti omukazi owa nze kambabuulire hmm. ebyokkuba malisi gye batadde ku gundi marisi jibatade kwa local defense ye marisi yemu jibatade kwa change niti president ya teka audit katibu bagala bamalu a change ye ye tike ebizibu byabwe buli akuba change musiru nite mbuyera bimasi if, if you, you hit at a change now mm. you are helping the mafias abantu basinga obuji tuina che tuita sacrifice lamb mm. ekigambo sacrifice lamb twakijja mu bayudaaya abayudaaya bakwata endiga hmm. nebagifata eninga nebagisiba buli omu nagiwandulako ebibibye nebagyokya nagiwandulako amalusu nebagyokya mwetwajja ekigambo sacrifice lamb etukuze amakaago mafiya bwemala okukozesa nga bwekozeseza acenje let us ask ourselves acenje ekimukubisa ennyo kiki nasigaani anti kati nabo balina obakuanya wate ye nga yasigiddwa change went to distribute mosquito nets in owino and the, the, the dollars who were around the owino market merged in owino and created a crowd mm. was, it was me only who criticized her huh. what about Kakoza, who was coming from a foreign trip and he entered the parliament? Bam College. Bam take a munyum by a war. Bamuko Milom and uh, uh, Nak. So, already in Amazoko Yingi. Where you can Omichalo or Mugova? Mm. All the ministers of Heres were resigned, all forced out have had uh, the views is away ngazili ati various nge brazil yomukulembeze wa brazil yali aga nti tafayo abantu bafudde lukumi bafudde meka era yaleeta wamagi bali ne bagamba where you don't where i tell you uh, nogana professional gund advice omukazi babonyabonya wabwerere mafiya bwekola kati mafiya emusudde oyo omukazi ayina enyumba omukazi yagula ettaka yagula sikwya mairos omwende engoma omukazi ayina ebizimbe mu kampala Mhm. stop attacking the woman you are helping the mafias omukazi oh, yatagula mata omukazi oh, yatagula gundi yatagula billion eh, eh, eh, masks za billion itinana mwemu is that a woman oyo oh, mukazi yasabye 70 billion nga ba mafia bamunonya kochi bamweti kula audit ya mu 7 ku covid gundi mani ye yabatabula bagende ne wakalisa that very day it was a monday this is when mu 7 launched ensecurity audit of covid 19 funds ne badduke wakolisa kubaka na kasoja kali kamazo kubba 5 billion kalisa bamwa 10 billion ne muga kalisa ezo bazirese wange ewange bali baliza 10 billion nga basadde ne muvan ngendo bauli yanga bogera nga bete myembu mbo bazete wange ate baje kirona linja batta katusa zenyine ba nali kutekom ne mukba ne mukbe msumali yinchi mwendanga wansinta deyo mukalabanda ngali hmm? ao nga nakutte eh? <laughs> oh, oh, oh. Eh? nakwata omusajja yasooka najja nabba enkoko zange <laughs> kakati bwalabamu enkoko eh. nadda be bodaboda yajijabamu nabba enkoko zange naddano ne bodabodaagenda gwamu mirundi namanya nti ajja kudda kalabye bodaboda nemukolera mm. kasikirizi era yakomawo <laughs> olina kyewakwatamu awo nakomawo asangawo <laughs> yansangawo ekiro sanga mwenda mhm. nansangawo mhm. ah, guntodduka <laughs> nensooka musimisa kabuli eh. ojamu bulungi tupima olumuli ntitulimu kwogeranga ojamuomu <laughs> mwogera mukama kagati mm. nemugawo yina esimu olina ku simu nina atisina nga abali mu nju tebawulira ah, mwemuli eyange eh, yeeno ah, omwoyo oh, akyolwo kubira taata womusiibule <laughs> <laughs> nakubira kitabe muzeeyi yagikwatisa musanvu mwenda eh. nfudde sebo <laughs> omwana teyategedde nti wo ewa omu temuwajibwa <laughs> omwana nga nzise nina omu yekka konso yina omu naye ekimubisa ki teyategedde nti wo yalibya era ekyo kifuuyirizi <laughs> nyina mukakitawe yamuloga kubanga ewo tewalinyibwa mm. abuli eriwalyemulindi muzeeyo omanyi hmm. weereza sente eh. ku ssimu yange ezenkoko zeyabba olwo yabba zameka eh. zibwereze teyatonda poloti yekiro naweza sente kusimu nentembwa naye muzeeyi mazima ddala nkubuulira ewo nabadde simanyiiwo eh, eh. ewo ndowooza waliwo basirikaye webali naye abo siba mbanjagala nkulageko ku biribiri <laughs> ekyoko ekyokuli kugwemu kubanga mujoganya abantu obba enkoko zange omanye akakoko akato we bakatandikira nga kato ddala eh, omunzibe Mm-hmm. emere goji kwa kagoli mgezi nyo temera wagulu mm. nobe ente yange kati <laughs> wa muso nyi wakabuli mwajikula chi kati ya muso nyi wangawa yale kai chizise yale kai chizise ni muwele kera kugezi uruwa wabuganda landi bodi ya nsanyu sanyu mm. yaje wange ya sanga ntadeka ichi kofira changi nkutomu gondi munteza anga mwe nirukabiri gwe mularo gwe wanji musajja wakabako wawa nunamulaba ni musoli ya wengi namba gwe anti bwemwejja wano bwemwejja wano mwafuna eggumi musajja wakabaka owawano namulanenziyako ekikofiira nantunuli yatomera geeti bwaddawo natomera geeti <laughs> baserikale bagenda embuyo okujjayo ebyokulwanyisa olwabakyolina balango balwanagana muwanga naga nti ane coordinated troop movement hmm. kakati kiki ekigana mitaly intelligence okutula ne iso netubanga balwanagana bulwanaganyi raiding wat kakati wakyaliwo omuntu ajja wange nanga nti nvudde mu iso if you, you were hunted but what prevents what has gone wrong these are government departments bonna bayina emundu ate kati kakago maze okudiscreditinga bwemuti ate anasigala mukifo abo nabo ojja kulaba nga balwanira sente za za elections mm. kyobulamu katabo muno nkugamba pulezidenti atuyambe mm. abaleeta baasi abasomba abantu lale yena ali mukubirako wobutebe yalisha amazzi nebidongo no, no, no, amatundu bali tayinza kubagana kulya sente zino tajagana kulya basecurity tajagana kolachi bwagama nti akaluka sikali scientific ajja kulaba kewosiwa I'm telling you kaka nakata bana kawo. Hata inza kujira ulwa kusonga ya gamba COVID. COVID nokutambi. Ntiye Kenya basazeewo. Kenya ina abantu omutwalo kumune ekitundu. Ataba bulizibwa ko 2.7. what they have done is to distribute mugundi mugundi zonna provinces facilities era kakati wetutuuse kana akakiiko kaino kadisolvinga kyovulagano gaagala ogoba change akakiiko bonna ababadde mu covid 19 must be dissolved tutekewo tiimu empya erina credibility egenda you don't need to tell people about food yabalema don't tell people about mata gabalema wanudde gwebawa amata tulimulaba kabangali hmm? toyinza kuba bantu kikumi bonna balifiirawo kampuni emanyiddwa bananyinebwa ate is it fake company bonna bajja kukwatibwa ago mawulu ate ogalekera gavumenti endala kakati e, e, we need a new committee abantu besalyawo bokka mwana wange katonda yakola abantu emotoka bweba ebadde eva lwanda bas oluyingira kabaale olukiga nelutandika kakati ate oluyingira mbalala bogera lunyankole <laughs> ate bayita lyantonda oluganda nelutandika tebali kulimooti <laughs> society yakola abantu mm. <laughs> bwemulaba kukyalo nga kuliko ababbi abazze muyingira saawa emu mm. naye after some time omubiri guguma eri fiya yakoze eki kati fiya ya covid 19 eyaliwo luli eyavaako abantu okuggalira si yeeno hmm. that was a storm this is a drizzle ekyokubiri bannayuganda babuuza mulambo ekyo gwa covid 19 gwe twalabyeku bwegamba ebola basogera nti bujjanjabwa ebola bamutya nnyo lwaki tavumulwa Hmm. kakati abantu kasamaza okutegeera nti eddagala balifunye katulina kudda ku stage ya coexisting naye gavumenti ekyalina credibility nga tesobola kugula gundi masks kampuni gyebabadde bakozesezza ate pulezidenti bagigamba agiwa ne kotoni owobwereere nti ekola for export ate yabadde eguze kenya masiki yabadde ziretedde mumatundubaali e kenya naitiru bagimma akyenje yabikola Ache, is your change doing this? Did your change stop the milk from going to the people? No, no. Don't hurt us, Achange. Achange kaige, kagenda abulira abalango, kagenda abulira ekintu nina ekitongole kye nagwamu ekya fellowship kiri kijoga. That's what, bo tebamanyi nti buli omu aboogera ku bubi, nabagamba nti basajja mmwe. Kasita mubanga mubanga mubaage nti enzibe. Mm. Embwa nejja. Hey. Bo, bo, Eh. wedduka hey. Eh. nammwe mukwateko kemuyinawo <laughs> kubanga abantu bagenda kubuuza hmm. nti embwa ebogolera ki banagenda okudda embwa ze nesembera mugikanyugira ogufi neyesenda <laughs> yo neerya nga nammwe mubaaga ah. naye etazze etazze kuba nze nabagamba nti abange nange nfunye akataka kange nkatuluza edola miliyoni bbiri naye era mukalulooza nako mukabbe entu yapusi yali agenda kabu bataddemu omuntu noyo akakulu amanya gundi omukazi yali mu education nebatekamuetala bwe yazikiranga ekyeyafunamu teyakifuna ye ate nga yakusa omukazi hmm. waliwo abajja te bamufuna omukazi nimbaga nti abange hmm. nange ako kenfunyeeyo embwezekomba kudiba musaayi mukikoba mwabe sebisambi byeti eh. na akange mukaveko nobogola e nange nabba yako <laughs> kale paka lwakusatu lujja nga tulini tamala emirundi